Bienvenidos señores al nuevo podcast, edición especial. Y esta edición especial es para hablar de los Resident Evil. ¿Por qué? Porque cuando se vino el State of Play, ¿cuándo sería? Hace unos días. El día 5, como el 5, ¿no? Como el 5 de junio. anunciaron que se iba, que iba a salir ¿qué? el remake del Resident Evil 4. Vaya, vaya noticia. El pinche Resident Evil 4, ah, la neta. No, fue noticia tanto, bueno, ya, ya, se, había, ya, había... rumores. Sí, ya se había... Ajá. Entonces, pues bueno, ya por aquí estamos saludando a mi buen amigo Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, pues, ¿qué esperas de un remake Resident Evil 4? Y, no puede ser. Hablemos de otros Resident Evil que ya han salido remakes. ¿Qué tal, qué tal si primero hablamos de lo que son los... Los primeros Resident. Los primeros Resident. Bueno, cuando salió. El primer remake del primero. El, primer remake del primer Resident que salió. Pues prácticamente. Como que empezaron a. A meter ese, ese estilo, ¿no? De, cambio de cámara. Este, dijeron, ya no dejes la misma cámara, o sea, puedes... Eh, de hecho, bueno, creo que en, el, PC hay mods. Obviamente hay mods, siempre ha habido, pero pero ahora le metieron más como que otra otra idea, ¿no? Otra idea, Al Resident Evil 1 y, estuvo chido porque yo me acuerdo cuando recién lo, dieron en el Plus, yo lo jugué en el Play. Obviamente, cuando lo regalaron, lo jugamos. Estábamos, tú estabas conmigo jugando, ¿te acuerdas? Y este. Eso de, los zombies que los tienes que incinerar, si no se ponen bien roñosos. rojos No manches, eso se pues madre. los, los diseñaron completamente. Hubo un diseño espectacular en el 1 Toda, toda la. Todo el juego está chulísimo. es y eso también. Es el, hacer el mismo juego agregándole más cosas. O sea, eso fue. Exactamente. Muy. Ah, sí, fue. Entonces ahí, ahí nosotros como fans dijimos, ajá, dijimos, achis, achis. Esto se puede mejorar. Se puede mejorar bastante y, sobre todo espérate que es un, un Resident Evil 1 donde el, intro, ¿qué eran? Ah, actores reales. Actores, actores reales. Actores, exactamente. Actores reales, tú veías a los perros que salían y dices, no, chis, o sí, o sea, formato PS1. Sí, formato 100%. Y... Hay una película en mi PlayStation 1, no puede ser. Hay una película en el PlayStation 1. Sí, exacto. sí. genial. Sí, y este pues nada, mucha jugabilidad mejorada, gráficos, este... Sí, mejor también. Todo, todo, todo espectacular. De hecho, yo, yo jamás, o sea, yo, sea, yo, es más, con decirte que yo jamás había jugado el Resident Evil 1, sí lo había visto, sí lo tenía, pero nunca le dediqué el tiempo porque, pues era el Play 1. Razones, Sí, de que dices, eh, sí, eh", no, pero creo que estoy bien, bien arrepentido de no haberlo jugado bien, bien, bien, en el 1. Ah. Y dan ese ese golpe Capcom, golpe bajo de Resident Evil 1 Remake. Y no, pues fíjate que. ¿Cuántos años son de.? Sí, primer Resident a. Ah, pues, a ver, aquí lo pues, buscamos. Prácticamente salió el Resident Evil 1 cuando salió el Play 1. O sea, fue uno de los boom de los primeros este, juegos que empezaron a estrenarse. De hecho, no sé si haya algún, o hubo algún, este, un, un, sí, o sea, un paquete de Resident Evil con el juego, porque debí de haberlo sacado. Fíjate, el Resident 1 salió en el 96. Fíjate. Y el remake del 1 salió en el 2002. ¿Qué te parece? <laughs> no, pues échale. Nada más seis años. Seis añitos se aventaron para hacer un juego totalmente mejorado en cuanto a gráficas y todo. Eso es, Porque hasta, Fíjate que hasta, hasta esa fecha todavía el, remake del 1 todavía se sigue siendo, se sigue viendo bien. Sí, de hecho lo vuelves a poner y dices, no manches. Claro, nada más, claro, las nuevas. Si lo juegas en PlayStation, por ejemplo, PlayStation 2 o. Digo, si lo juegas, por ejemplo, en, PlayStation 4, claro, está mejorada la resolución, sí. En, es el mismo, el mismo juego. El mismo juego, pero como debe haberse desarrollado desde el principio. Desde el principio, sí. Imagínate sacar un Resident, vamos a poner que no existieran y sacaron un Resident Evil ahorita el 1, el 1 ahorita con esa tecnología, ¿cómo sería, güey? ¿Cómo sería, pinche No, había... ¿Cómo sería? ya serían más bien los, los remakes. Porque vamos. No, vamos, vamos. Pues supongamos que no hayan existido. ¿Cómo sería un Resident Evil 1 ahorita? con el PC5 a todo lo que da. ¿Cómo sería? No, pues. Un, un, Biohazard. <laughs> Un 7. Un ¿no? Ahorita. No, sería complicado ya. Son cosas que ya no se pueden. muy perro. ya no se pueden. Son cosas de su época y que ya no se puede. Sí. Ya no se podría. Es como mucha gente que está pidiendo el Dino Crisis en remake. Ah, también. Fíjate que yo empecé a jugar el Dino Crisis. Dino Crisis 2. Y tiene un modo de juego que no me llamó mucho la atención. Es que jugaste el mal, el bueno es el 1. No, pero es que no me gustó, no me gustó su modo de juego. Jugaste el malo, jugaste el 2, el 2 es, es, el peor. <laughs> Bueno, posiblemente. el peor es el 3, pero sí. Mejorito sí es el 1. Dino Crisis 2 lo jugué y no me gustó. No sé, pues dicen, a puede ser el malito, pero no, no, no, no, no, eso no es para mí. Ese, ese, ese modo de juego, Dino Crisis 2, um, em, no, no me gustó mucho. No me llama mucho la atención. Eso sí. No, pues sí, son, Hay muchos que son mega fans y pues también me hace respeto, pero eh, creo que eso no es para mí. Y muchos andan peleando un remake, pero sí, pues, híjole, es, es, es volver a hacer no, juego desde cero. Es que también de veces se piensa mucho... ¿Quién, ¿Qué tanto puede pegar exactamente. un juego, o qué tanta popularidad tiene para o tuvo en ese momento y qué tanta voluntad tiene ahora, después de tantos años. Entonces, a veces es muy complicado para las industrias de realmente apostar y decir. Por ejemplo, ¿qué pasó con Crash Bandicoot? Que lo remasterizaron. ¿Qué pasó? Crash Bandicoot tenía la temática y todo el mundo lo conoce. Y ya con eso dices, Vamos a hacer un, una Hasta hicieron un nuevo juego. It's About Time. Ajá. Entonces, ¿qué pasa que dices, no podemos, ustedes me piden, pero qué cierta cantidad o cuántas personas? exactamente. No va a ser mucho público. No, Para lo que le vas a invertir, porque ojo, hacer un mendigo remake. Es que es, que es, real, es real porque el daño Crisis vendió menos que el Resident Evil. Obviamente que. Vaya, a veces hablas, hablas de Capcom, de Capcom y las dos cosas que a veces te dan, te llegan a la mente es uno, Street Fighter y Resident Evil. Así es. ¿Qué escuchas Capcom? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Resident Evil si te gustan los juegos de pelea, pues obviamente te va a jugar Street Fighter o pues, Marvel contra Capcom. Con todo ese tipo de cosas. Pero sí, Resident si es uno de los de las cartas fuertes. Oh, sí, tan eso que pues cuántos no han salido ya. Sí, y simplemente así de fácil, ¿cuántos dinos, dino, Crisis hay? Creo que son tres. ¿Tres? Ya. Nada más. Nada más. ¿Cuántos Resident Evil hay? Hasta ahorita van ocho, creo. Ocho. Más, el que va a salir. No, pero sin contar las, las otras, sin contar el código Verónica, sin ah, contar el... Es una joya el código Verónica. Sin, contar, por ejemplo, el, los de Umbrella. Ah, bueno. Sin, el, sin contar el de, el el que, va en un barco? Revelation Ah, bueno, esos, son como precuelillas de... Bueno, o sea, pero eso, esos se suman a la saga. O sea, la, ah, se suman a la sí. franquicia. Entonces nada más son ocho. No, no, son no. Ah, exacto. Son más. Son más. Sí, cierto. Son Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, el 7. El 7 es el Biohazard, el 8, el, el 8 es el del nuevo, no sé El, Village, el, Village, Village, Village. A Fíjate, nada más. Hasta ahí. Pero eso, ahora súmale el remake 1, el, remake 2, remake 3, y próximamente 4. Y, luego, ahí viene que Revelations, que el código Verónica, que el hombre de la Corps y el que no sé qué tanto. Pero eso es ya. si sobres, morros. Querían DLCs, mejor se los vendemos en disco. En disco, ajá. Pero prácticamente si Capcom. Imagínate que sacaron un paquetotote. Un paquete con todos. Tengan aquí todos. Hace sobres. Resident Evil Collection. Todo completo. Imagínate todos los. pero físico. Que seré. Eh, imagínate un bondo sobres. Para el PlayStation 5 o para el Solo para, fans, para fans. Solamente va a ver qué. ¿Cuántos te gustan? Unas 10.000 unidades. 10.000 unidades. Que traigan un Nemesis de, de figurita. No mames, pinche Nemesis. No mames. Que traiga, que traiga un Nemesis. El del 2, el, del 2, el del ojote. El, el, en, figura de 20 centímetros, ah, ponle 20 o 30 que traigan un, mames, pues sí. Un Tyrant. Que traigan un, tiran, un, un Nemesis. Y que traigan una Jill pequeñita, una Jill. Ándale, por aquí el Tiran, el del 2, el Nemesis y una Jill. El pinche Wesker, güey, que ah, trajeron pinche Wesker. No seas mamón. <laughs> Estaría... No, pues así casi costaría. <laughs> sí. Bueno, se vale soñar a Se vale soñar, pero pues, deberían de sacar no pinche ah, Capcom, no se escuchen Ya dejen el Mario Maker y dejen su pinche Mario en basura. Ah, bueno, eso es aparte de eso de Nintendo. Sí, sí, eso es aparte. Es otra cosa. Ya pero sí. Ya olvídense de otras cosas. De Olviden a las personas que dicen escuchen a Dino <laughs> Queremos, sí, escuchen a, a nosotros como fans de del Evil. Nosotros sí lo compramos. Nosotros sí. sí, sí, sí. Mándenlo al canal. ¿eh? <laughs> Hacemos un unboxing. Aquí hacemos un unboxing. <laughs> sí, pero estaría muy chingón. ¿eh? No, sí, sería una, una buena idea. Sí, no sé, si, no sé si existe realmente un Nemesis, pero hay que, hay que buscarlo. No, de que de figuras sí sí, sí, debe de haberla. Sí, pues bueno. Este pero ¿qué tal, ¿qué tal si hablamos de. Ya hablamos un poco del primer remake. Sí. ¿Qué tal si hablamos de uno de los que más te han gustado? Que es el remake del 2. El remake del 2, no manches. Yo, hace cuenta que. Fíjate. Yo jugué el Resident Evil 2 en una consola chipeada. Estaba de moda, estaba muy famosa. Entonces yo compré el disco, eh, son dos discos. Sí. Yo compré los dos discos, en la ILB, Entonces era Claire y... Ah, sí, era Claire y Leon. Y Leon. Entonces yo jugué con Claire. No, cierto, jugué con Leon. O con Claire. No recuerdo, güey. ya es mucho rato. La primera vez yo sí jugué con Leon. Bueno, había una parte, y me acuerdo, hasta ahí me quedé y digo, me acuerdo perfectamente como si lo hubiera jugado ayer, porque ahí te va, ahí te va, güey. Pinche disco. <laughs> se rayó. Se trabó el ah, güey. <laughs> Ahí te va. Mira, eh, se trataba. Ah, pues espérate. espérate. que nomás estaba girando el disco luego. Espérate. Y, luego. bueno. ¡Oh, no! ¡Puta madre! Espérate, Fíjate. Iba en la parte donde subes como a un tren. Como un tren, es como, es como los que van así de en nieve. Sí, un periférico. Como, un, teleférico. Teleférico. Y, ahí vas En, el, espérate, sí, espérate, espérate. <laughs> Entonces el vinche, el, ¿cómo se llama? El, malo, el del lojote. Ah, el que tiene el tenan, ajá, te está atacando ahí en el, en el teleférico y estás esquivando y demás. Aterrizas, llegas al piso y te vuelve a salir. Lo esquivas, lo evades, no sé qué haces hace mucho que lo jugué, ya no lo, nunca lo jugué. Por la razón que te voy a comentar. Entonces me acuerdo que fui por algo que tenía que hacer frío. Lo combiné. Ah, y tenía que pasar por un, como por un espacio de congelado. Y ahí madres, güey. se trabó. Se trabó. Fue la primera y la última vez que lo jugué porque ya jamás lo volví a comprar el disco porque ya después se me hizo bien difícil por razones X, de que tú estabas morro y te pues costaba un huevo conseguir o comprar un juego que te costaba, no trabajabas. Tú dependías de tus jefes, entonces para conseguir un juego de dos discos, pues mínimo te lo daban en 70 varos. era un chingo de lana. Era mucha lana en ese entonces. ¿De dónde voy a sacar? Muy a huevo compraba uno, y eso uno cada mes cada mes y medio. Y eso que eran piratas y eran más baratos. Y eran piratas, o sea, o sea, entonces ahí yo me quedé. Ya había combinado la jeringa, ya la tenía. Sí, porque me acuerdo que el, juego antes valía entre como 300 pesos, el original. Sí. Como 300 era como 300 entre 200 y 350 valen los... Pero no. 200 en ese, ahorita valen casi 2000. Casi 2000 <laughs> Uno, 1800, sí, 1500. Sí, sí, sí. Rayos, maldita En su salida, ya dos, tres meses, 1500, 1600, 1400 y hasta 1200. Te chingaste. Porque ahí antes no bajaban. No, antes no bajaban. <laughs> Entonces esa fue mi trágica historia. Trágica historia con Resident, Evil 2. Pero lo bueno es que Capcom fue muy amable. Muy amable. Y se le ocurrió una brillante idea de hacer otro remake del 2. ¿Qué te pareció? ¿Por qué haces un remake del 2 porque fue un boom. Ah, sí, fue un boom. Muchas personas este, todavía recuerdan ese juego. tienen, material para poder hacerlo otra vez. Material sabes que es un buen juego. Sí. Y sabes que hay muchos fanáticos que quieren jugarlo. E inclusive te puedo decir que hasta los desarrolladores, los que volvieron a hacer la, el remake, con el pinche cariño. Se sintieron orgullosos así de amor, cariño y amor. Y aquí va a haber chingadas. Qué A huevo. Fíjate, por ejemplo, tanto, tanto amor hay así que ah, las primeras ediciones que vendieron, esa yo no la conseguí, si la pueden mandármela. Ándale. Hay una edición de, un, de una cajita que trae las llaves. Ah. Que trae las llaves del, del que es el trébol, el, Ah, sí, sí, sí, el corazón. el corazón son, pues, son llaves de carta. ajá. trae el. Eh, es una cajita con un bowl Sí, y sí, trae las cuatro llaves así más para que las tengas así nomás de. <laughs> Güey, sí es cierto, no me acordaba de eso, Está bien chingón el que lo tenga, Está súper genial eso. No manchen. Eso está genial. Sí, no manches, me acuerdo de ese, sí es cierto. Y ese pinche detallito está bien pequeñito, pero. No, no manches. Pero si te pones atención, pudieron darte una, así como estamos hablando de ese rato, pudieron haberte dado una, una figurita de Leon o cualquier otra cosa, por ejemplo. Pero te, dan, te dieron un, estuchito con, las llaves. para que digas, wow. Pues un, que una, un estuche con una pistola o algo, pero no, llaves. Y no ha de faltar que alguien sí las tiene, güey. Sí, que sí, las vendieron. presuman, la neta. Esas cosas se deben de presumir. Si las tienen, nos las mandan, las fotos de perdido. no, <laughs> las llaves, o si quieren las llaves, nada. <laughs> manden fotos. Para que nos pregunten. Manden fotos y comenten. sí las tenemos. Ándale. <laughs> Yo sí las tengo. Sufran. Sufran, malditos. Lo que nunca tendrán en su vida. Nunca tendrán en su vida. Y es que sí, manches búscalas, ponle que la encuentres, pero te va a costar un ojo de la cara. Eso sí, también. Ajá. pues bueno, con respecto al, remake, no manches, güey. Puta. Una joya. Jugar con Claire, jugar con Leon. Los personajes, todo el ambiente. El desarrollo, la dificultad, es una. Es todo, todo, todo lo lo dejaron muy bien. Muy, muy bien. Excelente. Más, que, bien. Sí, es que sí. Así como tú dices, este. Sí. Sí se ve el. No, el, tanto, el cariño como el interés de, de saber cómo hacerlo bien. Sí, y sobre todo que. Pues yo creo que ya todo el mundo ha hablado de Mr. X. Mr. X se pasó de lanza. <laughs> se pasó de lanza. Se pasaron de lanza metiendo ese personaje porque. A ver si es random porque sí te hace la vida imposible. muy chido, muy, muy chido. Y te tiene al pie del cañón, aún, ni si lo sigues jugando, o sea, lo juegas dos veces, tres veces, cuatro veces, te tiene así ¿Qué rato puede salir? Te, X, maldito infeliz. ¿qué rato puede salir? Te echa a perder todo. Rompiendo paredes. ¡Sorpresa! sí, sí. <laughs> un, rompe paredes. En, hay escenas donde rompe paredes y tú dices, nah, este güey no rompe paredes y rompe paredes. ¡Sorpresa! Sí. <laughs> No sé si en, si modos ya más cabrones como extremo, no sé si super hard, no sé. Porque debe de haber, creo que hay trofeillos, hay trofeos que puedes... Mm, hay varios varios chidos, muy, muy chingones. hay mucha gente enferma de, voy a pasarla con un cuchillo. No, <laughs> no, ándale. <laughs> No, sí, y luego, no, quiero platinarlo, y pues órale, güey. <laughs> a platinar todo, a sacar todos los trofeos. Voy a terminar en, una hora veinte con puro cuchillo. No, no <laughs> manches. <laughs> voy a mandar, no, es tan loco. no, no, no es locura, es pinche pasión. Sí, es pasión, Porque realmente está muy chido el juego. Y muchos intentos, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo y, y, y dedicación. De una vez les digo, chavos, yo no tengo tanto tiempo para <laughs> andar haciendo eso. Yo lo terminé y vámonos ya, el que sigue. Sí, sí, pero bien disfrutado. Ya, bien disfrutado, ya. Bien disfrutado. Igual y que te quedas así como la idea de que, ¿y esta puerta donde me llevará? O esta que no la abrí. <laughs> Ah, eso, eso cara de maldito sea. Sí, <laughs> pero ni pedo. Ni modo, ya se acabó ya. Sí, sí. El Resident Evil 2 Remake. Y pues el del Resident, y hablar del Resident Evil 2 en Play 1, pues también, ¿no? O sea, ya hablamos un poco de, mi mala experiencia, pero realmente el juego está muy chingón, muy bien desarrollado. El 2 sí, realmente lo acaló... le pusieron cariño, cariño y amor en el Play en el Play 1. A comparación del play, del Resident Evil 1 que veíamos con personajes reales, o sea, con personas reales. Ajá. Y este no, pues sí fue una Em, mejoraron mucho, o sea, perfeccionaron muchas cosas que les falló en el 1. Para el 2 sí. para el 2 sí, o sea, para, de hecho, para, muchos es... El Resident 2 sigue siendo el mejor de todos. El mejor de todos. Sí, sí, sí. Que yo sí soy de los que lo apoyan, de que el 2 es el, mejor. Fíjate que sí, ¿eh? Yo, yo crecí con el 3, con el Resident Evil 3. De hecho, ese fue mi primer juego cuando compré mi Play 1. Lo compré no lo compré chipeado. Lo compré y, me y, les tumbé el Resident Evil 3 original a los morros que me lo vendieron. Maldita sea, si tuvieras y ese, no querían. Si, tuvieras ese juego todavía. Yo no sabía que, ¿eh? Si tuvieras todavía ese juego en este momento, no, no manches. No, no esas cosas que a veces cuando estás morrido las tiras, así que ya no vale nada. ya cuando estás más grande que Yo me acuerdo que, las cosas. Sí. Dices, maldita sea, yo tenía eso. Yo me acuerdo que sí sí sí lo cuando vendí mi Play 1 se fue ese juego. Se fue. No debí de haberlo vendido. No debiste haberlo. Debiste haber vendido el Play, pero no el juego. Sí, porque, porque déjenme comentarles que yo no, yo no tenía los recursos para hacerme de un Play 2 cuando salió. Y yo tenía que vender lo que tenía para poder hacerme del 2. No como ahora que pues ya puedes tener el 3, el 4 y ahorras y el 5, sí, fácil. Sí, pues es que ya cuando, estás, cuando estás chavo, o sea, cuando eres un niño, más que nada, Exacto. pues es difícil. y ya cuando ya eres más eh, mayor, que ya tienes mayor eh, trabajo, tienes un trabajo, tienes mayor capital, puedes ahorrar, puedes hacer tipo de cosas, pues ya es, ya es diferente, ya... Ahora te falta tiempo y antes te sobraba tiempo. <laughs> ah, Ahora ya tienes lana para comprarte y, antes no tenías. Te <laughs> Exacto, entonces. Y ahora ya que tenemos el poder adquisitivo para comprar más juegos, pues ya no tenemos el. Ya no tenemos el tiempo. Porque llegan el trabajo y vas a tener que ir a hacer las compras. O, trabajas, o, descansas o juegas. O dejas, juegas, exactamente. Y si descansas, y juegas, no puedes comprar Lo, que falta en la casa, como la despensa, tipo de cosas. Este. Exactamente. <laughs> está complicado, tienes que andar. Sí, sí, sí. Así que, chavos, disfruten. si pueden, trabajen, pero también disfruten. Ah, disfruten. Una de las cosas que yo mucho, mucho recuerdo, cuando, bueno, cuando estaba más chavo, este, que llegaba de la escuela, un viernes, un viernes era desvelarme jugando. De plano. Sí, porque era mi pasión era jugar o sea, juego que fuera pero pasarme porque sabía que el día siguiente era sábado y podía desvelarme. Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces, esas noches, esas noches de, de juegos con mis hermanos, uff, no, no manches, máximo. Oye, pero deja de eso. Lo máximo de lo máximo es que tenías a un lado con quien jugar, cabrón. Sí, con quien jugar. O sea, todavía disfrutabas más, y tú estabas tú estabas casi casi haciendo un pinche tutorial ahí de cómo pasar una misión que el otro no podía. Sí. O sea, eso era el inicio de empezar a hacer un tutorial de cómo pasar una misión, un juego, cómo matar al jefe. Sí. o que ya no pude y ahora te toca a ti. o sea, <laughs> y, estando ahí, o sea, presentes, o sea, qué bonito, ¿no? Era eso. Sí, de, que es chido, estaba, estaba genial. Ajá, de, poder disfrutar con la persona que está a un lado de ti en los juegos. Sí, un juego, simplemente juego. Y a veces era un juego, no era muy, muy, muy no era muy, vaya... Vamos a, a decir, Resident siempre es de un jugador, pero ahí estaba un lado de ti, el otro viendo. Ajá. Y te chingaron y ahí voy, ahora me lo me lo... A ver, vamos. a ver, ¿dónde te mataron? No, pues que aquí, a ver, hago al tiro. ese Eso era lo chido. Güey. O sea, por ejemplo, yo jugaba con mis, familias, por ejemplo, jugaba con mis hermanos o cuando iba a la casa de mis primos, que no sé si a ti te tocaba, pero. Con los primos. Pero por ejemplo, a mí, a mí en mi familia este, era muy común que yo me quedara a veces los fines de semana con una tía. Porque pues estaba con mis primos y ellos sí, sí, éramos compatibles y deja, no faltaba que íbamos a habilitar y que se quede mi primo, que sabe qué, para que. Ajá. Exacto, yo tenía un primo, a ver si está escuchando, primo Ramón. Saludos, brother. Este, él tenía un. Ever, Ever, Ever. Ever. <laughs> Ramón, ahí, saludos, brother. Saludos, mi ver. Sí, híjole, no mames. Ese, eh, este primo tenía el Play 1 y se quedaba el sábado, se quedaba ahí con mi abuela y se llevaba la consola. Y se iba a mi casa, y ahí ponemos la consola y nos quedamos desvelados. Ah, bueno, ahí se quedaba en mi casa. ¿Pero la consola era tuya o No, de, de él. Ah, ah era de él. Ahora, ahí, ahí, te voy a ir, te voy a. tocar la mía. Cuando iba con mi, primo, con mi primo, mi tía, lo que él tenía es que mi primo ya era más grandes, ya mi primo ya trabajaba. O sea, era, son, tres, eran cuatro de familia. Y mi primo era, el, Ever era el más pequeño, pero los, sus hermanos más grandes que son mis primos, ya trabajaban cuando ah, nosotros estábamos en la secundaria. O sea, ya, pero, ya tenían, ya tenían poder eh, capital. Sí, sí, sí, ya decían... Jueguito. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más, más, más impresionantes así de más increíble, así que cuando estás niño dices, wow, increíble. porque uno de mis primos fue a México a comprar el PlayStation 2, recién salido en, creo que salió en diciembre, ¿no? Del 2001. Sí, salió en diciembre. El 2000, fue a comprarlo y lo traía con el Gran Turismo. Así de, acabo, de, acabo de llegar y acabo del pinche... No manches. Así de, ¿qué crees que trajo mi primo que fue hasta a México a comprar? Gracias este es el Play 2. así de, no manches, existe. Porque en ese momento no sabías no, que. No, sabías Así de, ah, boom, o sea, era lo máximo. O sea, era lo máximo. Es como si. un pinche Play 5. Ajá, así como que. Así de que apenas salió y ya lo tiene llega ah, alguien y, ah. ¿qué onda, güey? Vamos a calarlo. No mames el 5, güey. Sí, güey. Bueno. Pero no sabías que existía. Sí, no que, sabías. Que ya había salido ni que lo habían anunciado. Nada más de repente jugando con el 1 y de repente llega uno, este es el 2. Y traigo el Tekken. El Tekken, creo que era Tekken, no me acuerdo. El Tekken, sí. No me acuerdo si era Tekken 3, ¿no? El que sí me acuerdo si era Gran Turismo. Sí mm, me acuerdo. Y así de, no manches. Y, después, cuando iba unos meses después, ya tenía más juegos. Y así de, no manches. No manches, este de, wow. No, porque pues también también uno de los, más, de los juegos que más me acuerdo y de los que más me gustan y que más quiero pero por, por nostalgia, es el Onimusha. Ah, Onimusha de PlayStation 2, no, ese era una chulada. No manches. Jugarle con mis primo así, ese de me, me pasa el ratatouille. Te... no, fíjate que acá con mis primos jugábamos mucho el, los Tequino Fighter. Ajá. Pinches Tequino Fighter y no me va a dejar mentir, mi primo se me está escuchando. Y eso, de horas, horas. Eso, por ejemplo, en el, cuando teníamos el Play 1, pues, tenían los Hino Fighters, los Marvel contra Capcom, el, todo ese tipo de juegos que ahora que me acuerdo, tardaban mucho en cargar. <laughs> Sí. Tardaban muchísimo en cargar cada pelea, pero ah, cuando estaba la pelea era lo máximo así de... Tardaban mucho. Pero no, no. me, importaba tardar tres minutos en que se cargue. ¿Sabes cuál, cuál fue el que más me gusta? Y puedo, puedo llegar a decir en este momento, este es un que nunca lo he dicho, exclusivo para el podcast. Este, mi juego favorito es el Metal Slug. Jugarlo con mis primos, jugar con mis hermanos, Metal Slug. No tiene. Vaya, no tiene comparación. No, y, y yo creo que no nada más tú. Yo creo que muchos de los que nos escuchan, incluido yo, Metal Slug es lo máximo. Es, lo máximo, porque. pues es desde el arcade y luego pasar, al, pasar al Play 1, porque yo me acuerdo que cuando aventaron el, el, los Metal Slug, estrenaron Metal Slug X. O sea, era Metal Slug X en vez de Metal Slug el 1. O sea, era Metal Slug X y luego juegate el 1. O sea, PlayStation metió X y dijo, este es el, boom porque mezclas el 1 con el 2 y una mezcladita, papá, de todo, bombo... Pues, sí, era una mezcla de todo, armas. Sí, estaba súper chido. Sí, ¿no? no, manches. Qué Este, entonces pues ya fue un poquito Ya un poquito. De la, pero pero en general pues estamos estábamos hablando del Resident 2 porque nos regresamos. Sí, La verdad es que el este. Resident Evil 2 sí es muy gran juego, muy bueno. Muy chingón. El remake también está increíble. El remake es una joya. Una joya. Debes de tener físico, digital, digital cualquiera, no cualquiera, lo menos pruébalo a ver qué te, qué te, parece. Sí, si ya lo jugaste ya sabes de lo que hablamos. Ya sabes de lo que hablamos, sí. Y platínatelo si quieres. Platínalo, y Ya no, con está pinche perro. juega <laughs> termínalo con cuchillo. Acábalo en una hora con cuchillo. <laughs> y ahora, ¿qué tal que si vamos con el Resident Evil 3? ah, porque. Con el 3 Remake, porque. Nos regresamos al tiempo porque el Resident Evil 3, creo que lo compré con la consola del 1 cuando recién lo compré. Seguimos con el 3. ¿Qué te parece si empezamos primero con el antes de ir con el remake del 3, vamos primero con el Resident 3. El Resident Evil 3. Ese, ese Resident Evil 3 de Resident 1 fue mi primer juego, fue el primerito que tuve. Lo pues exprimí más no poder. Y hasta la fecha me acuerdo cómo acabarlo. Todo. todo, todo, todo, todo, me lo sé todo. 40 minutos. ¿Cuánto se acaba, ¿cuánto se acaba en...? 46 minutos, creo. Algo así. Hay un récord de un vato que esquiva a los zombies. Ya se sabe todas las, las esquivaciones Sí, lo termina como. Y llega el jefe en corto. <laughs> Que, acaba con una y le chinga de volada. ¿Y, y... ¿Cómo le hizo? Sí, maldito. Sí, no sé cómo le hace. <laughs> Sí. ¿Qué te parece? Está con madre, está muy chido. De hecho, pues ya ves que está pues, el emulador, ¿verdad? Ajá. Los emuladores sí, los sigo, sigo de repente frecuentando y y por ahí algunos buxillos donde el pinche Nemesis te ataca y se atora. Ah, sí, sí, atorado. Sí, los, has visto, hasta creo en memes, ¿no? Sí, sí, atorado. Este, los he calado y sí, sí jalan. Sí, sí, funciona. <laughs> Hay uno en la comisaría donde cierra la puerta, y eh, donde se ve una, toma donde no se ve cuando abre la puerta y la cierra, nomás se oye. Y corre, le das una vueltecita y se atora como en una. <laughs> como en banquito con una. Ajá, es como una cajonera. Y ahí se queda. está corre, corre, corre, corre. Tú le das cuchillazos y. <laughs> Ese, ese sí jala. Y también uno donde sales como al patio. Se atora en un poste. Mm. El, el Némesis. Ah, y también ahí le estás dando. Con cuchillito y. Pues, creo que hay un callejón. no, pues creo que hace... Ese, es, ese, es el, que te digo. Eh. Sales y está como el callejoncillo ah, así, la, como subes. Sí, eh, y... Bueno, eso ya, es. Ya no lo tengo tan presente. Pero sí, no, así yo sí, sí me lo, lo tengo bien presente. Y luego, si las armas infinitas, no puede Cuando ser. tienes la ametralladora infinita, el cohetes eh. infinito, pues el Nemesis te hace los mandados. Muy chido, ¿eh? pero eso ya, eso ya es cuando ya, te la cotorreas. y luego ya sacaron, después lo acababas y salieron los mercenarios, ah, también te la rifabas con los mercenarios para, para comprar las infinitas precisamente. Uf, no, es pues, muy chido en Resident 3. Qué bueno recuerdo desde el chingón, la neta. El 3 y... Híjole, yo el, el 3 no he tenido la oportunidad de comprarlo, pero en remake. ¿En remake? No lo he comprado, no lo tengo. Sí lo he visto. Sé que falta. Y recibió muy mala crítica. Rayos. ¿Por qué sería? No, pues. ¿Qué pasó? Supuestamente no, no quedó a la altura del. 2. Híjoles, que. Le quitaron algunas cosillas. Es que nos dieron pastel tres leches y luego nos dieron un pastel todo seco. Es, que, ese era el detalle. <laughs> todo, seco. Muchos también decían que el 2 ya estaba en el top y ya para darte otro algo más arriba, pues ya vas a decir como que si el 2 ya no está tan chido. Híjole, yo pienso que deberían de haber hecho igual. A la mm. misma altura. Pero es que el problema, si lo haces igual, lo van a, iban a decir, ah, pues se quedó igual. Entonces, ¿quién es el problema? Pues los desarrolladores o los fans. Obviamente los fans y la crítica siempre está al pie del cañón. Al nunca le vas a nunca, le vas, a, nunca la vas a tener contento jamás. jamás Jamás. Si, tiene algo porque lo tiene, si no lo tiene porque no lo tiene. Entonces es, muy complicado. Pero ahí entonces estamos mal, ahí debemos de de tomarlo. Pero no, como algo como algo pues positivo al final. Pero espérate, cuando salió el remake, también hubo algo bien curioso. No salió al mismo precio que el Resident Evil 2 Remake. ¿Se lo va barato o más caro? Más barato. Ah, porque salió un año después, ¿no? Casi, casi, casi, ah, salió. Casi. Ah, una, una de las fue esa porque supuestamente dice que no. No tuvo tanto tiempo de desarrollo como Exacto, como que hubo presión. Podría ser. Entonces, ahí fue un punto negativo el dejarlo bajar el precio cuando veníamos de un Resident 2 a precio de juego nuevo, 60 dólares. Entonces dices tú, me estás dando el Resident Evil 3, que es más nuevo, remake, 45, 50 dólares, 10 dólares más barato. O sea, me quiere estimar. Porque muchos lo vimos así, o sea, yo decía, porque más barato? Sí, también, puede ser. puede ser. Entonces, algo de haber pasado que dijeron, es que no podemos dar un, un producto que ya dimos de misma calidad al mismo precio. Pero entonces casi está diciendo que pudiste haber dado los dos juegos al mismo tiempo. Pudiste haberlo sacado. Los dos al mismo tiempo en un paquete. Puede estar, Pero pues ya ves que el marketing, los intereses económicos no lo permiten. Pero creo que aún así debieron de haberle dedicado más tiempo. Eh, exactamente, eh, eso es lo que voy, que no tuvieron mucho tiempo porque como llegó un año después, tal vez pudiste haber extendido un poquito más. Exacto. Para meterle más cosas, mejorarle, no sé. Pudiste haber extendido cosas. Exacto, o sea. Definitivamente hay muchos fans de Resident Evil 3. Sí. Como yo, no creo que yo sea el único. Nací, o sea, adquirimos el Play 1 y con el mendigo Resident Evil 3 lo, compraste o ya venía, lo que tú quieras. Porque venías del 2, o sea, Resident Evil 2. Este, no manches, es un pinche boom. Es una joya. Te avientan el Resident Evil 3. No, no recibió malas críticas. Nadie lo recibió mal como el Resident Red 3 Remake, cuando sale el 2 Remake. O sea, no, no, no recibió la misma crítica cuando salió en el Play 1. Cuando salió el Resident Evil 3, todos los fans, préstamelo, échamelo vamos a exprimirlo. No se olvidaron tanto del 2 porque muchos lo seguíamos jugando. Bueno, lo seguían jugando, porque yo tuve ese detalle de que se me trabó. Pero salió bien. Hasta la fecha pregúntales, ¿qué te parece el Resident Evil 3? Me está bueno. Me gusta. Ah, Mejor que el 2, no, pero sí me gusta. No, hay quien sí dice que el 3 está mejor que el 2. Es que le metieron otras. Es que no, mira. Ahí en el 3 le metieron escenas cortos con una tecnología un poquito más. Las animaciones la animación es 3D, pues ya no es ni de la, del mismo juego. O sea, pixelado. Sí, pero bueno, sí. ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que dio el, el paso al resi del Resident Evil 2 cuando explota el, la gasolinera. Que sale el Nemesis y pum, estalla y se sale la Jill volando y se ve <laughs> todo el fuego bien mamalón. Esas escenas están de lujo. Y si el juego se viera así como se veían en las escenas, estamos hablando de un pinche Play 4. Un Play 5. sí. Pero no. Eso sí. ¿Mm? ese fue un boom de las escenas cuando se está transformando El Némesis. Al final, en el, capítulo final, que se hace así grandotote, que se está tragando al otro y se está transformando. Esas escenas, cuando sale el Némesis la primera vez y mata la comisaría, esas escenas se la llevan. En el Play 1 Sí, en el Play 1. No las olvidemos. Entonces ahí todos, ay, güey, güey, pues, sus escenas mamalonas. Era un boom en el Play 1. ¿Sí o no? Está muy difícil entonces. Está muy difícil entonces. ¿Qué? No, pero sí. Ah, es que siempre va a haber la, siempre va a haber la comparación. Sí. Siempre, siempre se va a hablar de que cuál es mejor, cuál, cuál tiene mejor desarrollo de, personajes, o de historia, pero al final cada Resident Evil tiene su su esencia, su ah, su cara. Y eso es lo que le da a cada Resident Evil su toque especial. Sí, claro. Entonces, pues digo, no he jugado yo el remake, pero pues tuvo muy malas críticas. Bueno, pues ¿qué te parece si ahora vamos con el 4? Resident Evil 4, no manches. Leon Kennedy. <laughs> Leon Kennedy. Ahí dije Leon Kennedy. Papacito Leon Kennedy. Papacito. Te amo, te amo, te amo, escúchenlo. Yo creo que es el, <laughs> más. Chingo. Tal vez el, el 4 tal vez es el más jugado, ¿no? Este ¿Crees que es el más jugado? A mí, honestamente, me cansó un poco. ¿Te cansó? Sí. ¿Te cansó porque estaba feo o porque está muy largo? No sé. no está muy, muy lineal. O sea, sí lleva una secuencia de ir acá, vete acá, consigue esto, ve esto. Igual que un Resident, pero trataron de hacer un cambio un poquito diferente a los Resident que ya venían del 1, del 2, del 3, que siempre era lineal, lineal, lineal, y regresar por el mismo lugar, este, escenas, eh, más, más villanos, más, villanos, más jefes en el 4. Ya no es uno solo, ya es uno, pero tiene varios. Ahí ya dijeron, no vamos a dejarte el mismo villano para que te salga y te haga la vida imposible vamos a poner más villanos, más jefes, rifatela. Kennedy empieza a hacer ya presencia, pero no, no es un gran juego, no está mal, pero tampoco está también, está bien. chingón, Con el remake se espera que Eso Hay mala impresión que nos quedamos muchos, algunos muchos van a decir, ah, está bien chingón. Pues sí, como todo, vamos a tener opiniones diferentes con los Resident. <laughs> tienen su cara, cada, vez, cada tiene su esencia. Sí. Y se respeta. ¿Qué pasa con el, por ejemplo, te regresamos al 4, con el 5? No, el que 5 está. ¿Qué pasa con el 5? Entonces te digo, vámonos y regresamos al 4. Que ya meternos al 5 es otro. Estamos viendo hoy remakes. Remakes. Entonces Resident Evil 3 Remake, pues ya. Y el 4. Se espera mucho. Se especula que puede que supere al 2. No lo sabemos. Yo no sé, no creo. No, creo. no creo yo tampoco es un, es un Resident Evil 2 que igual lo puedes poner tantas veces y no te aburre. No te aburre. Es que no, está muy, muy difícil. Está muy perro, o sea, tiene, tiene todo ese pinche Resident Evil. Es que el problema es que, ahora el 4 ya tiene una bola muy alta de expectativas de... Ese, ese es el problema. De que debe ser... Tienes tantas expectativas que cuando tú como fan quieres ver? ¿Y si no te hicieron caso? Eso también. ¿Y si realmente lo que tú querías ver no es lo que, lo que tú quieres o esperas? Una estrella, papá. Es que yo quería que... Una estrella. Es que no sale. Una estrella. Por esos detallitos, entonces hay que ser un poquito más abiertos. Eso sí también. ¿Qué esperamos de un Resident Evil 4 Remake? Que claro, está pegado a lo que es un Resident Evil 4, pero corregido y aumentado. Ah, sí. Sí. Fácil. Pero ya el, ya el 4 ya está muy. No, es que no sé cómo va a salir el 4 si no. Mira, el, el, Resident Evil 4, cuando salió, ya no fue un boom. Porque nos cansamos. Nos cansamos de zombies. Nos cansamos de matar. Nos cansamos de que era la novedad. Nos cansamos de ahora qué personaje va a salir nos casamos con Claire, nos digo, sí, nos casamos con Claire, nos casamos con Jill, nos casamos con Carlos, nos casamos con los personajes del 1, 2 y 3. Sale el 4, Leon Kennedy, nuevo personaje, dices. ¿Quién sigue? Wesker. Ajá. ¿Quién sigue? Ahora qué pasa, ahora qué va a pasar. Un nuevo giro a nadie le gustan los nuevos giros. A muchos sí. Pues Fue eso. Así te la, te la planteo. Es que por ahí, bueno, no, no. por ejemplo, en el 2 ya puedes disparar mientras camina. Así es. en el 3 también, o sea, en el 4 también, o sea, no. Lo más seguro es que en el 4 también pasa lo mismo. Pero no, es que no. Ese en 4 sí está, así va a ser muy. Yo pienso que sí va a ser muy polémico, porque no, no. No le veo una forma de cómo Solo que lo reinventen, pero no ah, creo. sí a, a, apenas eso a lo que iba. Si lo hacen igual, o sea, como nada más, como nosotros que nada más acomodaron varias cosillas, siento que va a estar, no sé, como que no, como que va a faltar como que algo, como que, como que deben de, como que deben, como tú dijiste, deben de reinventarlo, deben de, de hacerle más cosas que o sea, sí, que sea el pueblito, pero que no sea igual, o sea, que sea diferente, no sé. Sí. Que ya ataquen otros monillos, no sé, algo. Por lo que, por lo que he escuchado y por lo que, lo poco que se sabe, es de que están agarrando, por ejemplo, agarraron a la actriz que va a ser la chavilla. Entonces, cuando agarras a una actriz, vas a ser un personaje bien hecho vas a hacer un van a hacer los personajes mamalones los personajes se van a ver de poca madre y va a estar pinche play 5 a todo le, van a sacar el máximo de provecho porque ahorita ya te lo permite entonces ¿Qué es un pro? permite, ¿Qué es un pro para el, para el Resident Evil 4? La nueva generación de consolas. Sí, sí, sí. Ahí pensó Capcom. Güey, sacamos el 2 con la tecnología de ya pasadita del Play 4. Güey, se viene el 5, ya estamos en el 5. ¿Qué vamos a hacer? Sácate el 4, güey. Con todo. Con tocho morcho. Eso le va a ayudar al 4 a ser posiblemente un boom. Sí, también. un uh, boom lo que le decían antes que era el, el que te vende las consolas Bien Ahora dicen que va a salir un Play 5 Pro. Otro. Ah. No, sí, no hay actualización del Play. Va a salir un Play 5 Pro. ¿Qué va a traer? Déjatelo tú lo que traiga. con madres. Sí, también. Entonces, ¿qué te dice Cap? ¿Qué dice Cap? Como no manches, güey, estamos en otra generación. Sácate otro. Por ahí se rumoraba, no sé si sea cierto o falso, no me crean. Play 6. No, pero ha estado muy. Puede ser. Bueno, sí, claro, todo puede pasar, pero sí creo que Todavía estamos muy Muy, pronto. Van dos años ya de Play, de Play 5. Dos años de Play 5. ¿Qué está pasando ahorita con todos lo, los, lo de PC? Tarjetas gráficas. Van a Cira. Van demasiado rápido. Van, pero rapidísimo. Sí, compras una. Compras una tarjeta en este momento y ya. Día de mañana ya. ya el, año ya el año ya no te sirve ya es obsoleta ya. Bueno, que todavía puede funcionar, pero no te da el rendimiento que, claro. que ya te da la de frente, que ya está más chida. ¿Por qué. entonces qué pasa con las consolas? ¿No se van a quedar atrás? No. No, pues no, claro no. Entonces, Resident Evil 4 Remake, un boom en la nueva generación de consolas se espera lo mejor, yo espero y, lo creo que van a ser un pinche juegas. Un juegazo. De poca madre. De poca ojalá, sí. resumimos. Resident Evil 1 Remake. ¿Qué te, pareció? Chido, genial. Resident Evil 2 Remake. también genial. Resident Evil 3 Desafortunadamente yo no lo he jugado. Tiene malas críticas. Pero sigue siendo un buen tampoco, si me, no, no es como que le han dicho que es, muy, es, muy basura. Malo. Basura no, no creo yo tampoco porque yo siento que si juego un Resident Evil 3, yo que te puedo decir que yo empecé con Resident Evil 3 cuando compré mi Play 1. Si lo juego ahorita en remake, puta, yo mejor yo estoy genial. Ah, no lo sé. Vamos a probarlo un día. Y viene Resident Evil 4, nueva generación de consolas. Eso que no se les olvide a nadie. Eso sí. Es la nueva generación de consola, Play 5, Xbox Series X. Boom, papá. Pues sí, pero A ver qué. Como también no han, anunciado nada, no se no han mostrado tampoco nada. No, no sabemos. No sabemos ni cómo se va a ver, ni cómo. No sabemos nada. Ni nada, Pero eso sí que quede bien claro. Gracias a la nueva generación de consolas, puede que Resident Evil 4 supere Endos. 2. Puede. No lo sé. Puede, sí, puede también. Pero nada más te, comento. Por la nueva generación. Sí, puede ser. Y Capcom lo sabe. El impulse más. Claro. No, pensé que también, por ejemplo, es la. Por ejemplo, de los últimos. Este. State Play. Básicamente solamente son. Los tres, los tres grandes juegos que, que anunciaron fueron Resident, el Resident 4, el, Final, Final Fantasy, Final Fantasy, el Final Fantasy 16 Ajá. Que y, pues también. Pues, y pues Street Fighter 6. Street Fighter 6. Entonces sí está pues, las cartas fuertes de PlayStation en este momento. Van con todo. Porque ya no se ha anunciado nada más todo este año. Nada. Ya, nada, no hay nada vamos para PlayStation. No hay nada. No hay nada. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Madden 2023. No manches. NBA, 2K. Este, y el FIFA, el nuevo FIFA. FIFA 20 mil, 25 mil. 26, 27. 29 mil. Está genial, pero... Yo, prefiero ver primero... Me gustaría que hubiera un pequeño gameplay o algo así de... Un avance o algo, una, probadita, ¿no? una probadita. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que para mediados de... Para el tercer trimestre de este año. Sí, ya para... Van a sacar algo. Está, está programado para el próximo año, ¿no? Sí, ya el próximo año ya. Entonces ya lo tienen avanzado. Ya va a salir, ya casi debe estar. Tiene que estar mínimo, mínimo, mínimo. Al 90. Mínimo. Ajá. Y ya está en, ya yo creo que para mediados de octubre, noviembre, tiene que estar los testers. los testers ya. Jugándolo y terminándolo y viendo qué pedo. Ya a menos que pase lo que tenga que pasar como ha pasado en otros juegos, que lo dudo mucho, se retrasa. Que puede pasar. Sí, también puede pasar. Puede pasar el retraso porque hay algo que no pues les va a gustar. Sí, puede que algo no les guste o algo, ya lo retrase. Porque te digo, están siendo bien, bien, bien, bien meticulosos ahí en cuestión del Resident 4 y no creo que la calabacen como dicen el 3. Eso sí. Pues bueno, algo más que tengas que agregar a este Special Edition de Resident Evil Remakes. Los Resident están muy geniales. Sí, todos. Están muy chingones y, y voy a hacerme del 3 para calarlo y pues tiene que estar también en la colección. La colección de todos los demás. En la colección porque un fan de Resident. Jugando el 3 esperando ya el 4. Sí, esperando el 4. <laughs> Va a estar genial. Pues bueno, les agradecemos el habernos escuchado. Espero les haya agradado el podcast. Síganos, comenten dudas, todo lo que quieran agregar a lo que hemos platicado, pues es bienvenido. ¿Algo más que tengas que agregar, mi buen amigo Víctor? No, no, ya no tengo nada que agregar, solamente hay que esperar que nos den un poco más de avances para, para poder saber por lo menos cómo se va a ver. Así es, y que nos den alguna probadita. Una probadita de... Un minuto, 30 segundos. 30 segundos de gameplay o de... no sé. Sí, algo, algo para... Algo que que digas, ah, va a seguir siendo, va a salir eso todavía o ya esto es nuevo, no sé. Algo. Así es pues bueno, agradecerles el habernos escuchado y pues también agradecerles el tiempo. Y pues gracias Víctor por estar con nosotros acompañándonos y pues se despide de ustedes Oscar. Nos vemos. Nos vemos, estamos ahí al pendiente y síganos también en Gameplay y más SLP ahí en YouTube y aquí en Sandwich Podcast, ya saben. Suscríbanse. Suscríbanse y déjenos sus comentarios para lo que sea. Y pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.